odatda ovlashning ikki yo'li bor birinchisi zimdan poylash ya'ni o'ljangga sekin yaqinlashish ikkinchisi esa kutish ya'ni o'ljangni sen tomonga kelishini kutish bu qaysi yo'li bilasanmi shaboh senga meni o'lja deb kim aytdi tezda o'ldiringlar shuni Menimcha, u ko'chaga ko'proq chiqib turishi kerak. Kunini katta qismini uyda o'tkazyapti. U ko'proq dam olishi kerak. Biz ham ko'rib turganingdek deyarli har hafta bizni o'ldirmoqchi bo'lgan odam topilyapti. Juda madaniyatlisan-da. Salom qizlar. Nima bo'lyapti? rahmat rahmat bor bo'linglar lovga loyiq bo'lsa ham meni hijolat qilyapsizlar nima bo'lyapti o'zi bolakay u kishi jinoyatchilarning ovchisi abdulqodir bo'ladilar bu yerga mukofot olishga keldilar qanday mukofot qotil shabohni o'ldirganga beriladigan mukofot aytishlaricha bu so'nggi 20 yildan beri mukofotlarning eng kattasi emish Biz ko'rgan narsaga ishonmaysan. Ishonish qiyin bo'lgan narsani ko'rdik. Agar o'zim ko'zlarim bilan ko'rmaganimda edi. Unga o'z xohishi bilan qurolini bergan bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. To'xtanglar. Sekin va tushunarli qilib tushuntiringlarchi. Nima bo'ldi, gapiringlarchi? Mustafa seni chaqiryapti. Shunga shunchami? Bir qismi. Xush kelibsan. Sen o'sha mashhur Salohiddinsan. Sen roparanga chiqishga ham qo'rqyapman. Buni esladingmi? Nazarimda Salohiddin bilan yakkama-yakka gaplashib olsak yaxshi bo'ladi. Siz nima desangiz shu, Abdulqodir janoblari. Ehtiyot bo'l. Ayni paytda u juda jahldor kayfiyatda. Bundan oldin Shaboh bilan ikki marotaba ko'rishgansan, shundaymi? Birinchi uchrashuvingda seni o'ldirmoqchi bo'ldi. Ikkinchisida esa qo'mondan Reginaldga qarshi sen bilan yelkama-yelka kurashdi. Xo'sh, sen uni o'ldirdingmi? O'zi ham mana shu qo'llarim bilan. Ko'plar Shaboh seni hayotingni qutqarib qolganini aytishadi. Bu narsa qotil uchun g'ayrioddiy emasmi? istisnoli holat edi. Nega bularni so'rayapsan? Masalani aniqlashtirish uchun. Xotirjam bo'linglar. Shunchaki men bilan gaplashdi. Abdul Qodirga o'xshaganlar bekordan bekor gaplashmaydi. Ehtiyot bo'la. Mustafoni gapida jon bo'lsa kerak. Agar urushmoqchi bo'lsa, unga kuchimiz yetib ortadi shoshilma dankin abdulqodirning odamlari bizga qaraganda ancha ko'p bizga ham aynan shunisi kerak-ku. tarix haq rostdanmi ko'p marta bekorchi sabablarni deb oson janglarga kirdik lekin bu safar urushmaymiz bu yerdan ketishlarini kutamiz kelishdikmi men uyga qaytdim demak urush yo'q ekanda bu hayotimdagi birinchi g'ayritabiiy holat bo'ldi hech kim yo'q chiqishing mumkin abdulqodir ha berkingan joyingni biladi bu jarohating uchun bunday ishlarga yo'q ko'rinasan otang qani bu uning vazifasi-ku. men bilan gaplashmay qo'yganlar nima bo'ldi tashrifim uchun ming bor uzr. Senga bir qancha savollarim bor edi. Aslida bugungi kutilmagan uchrashuvimiz ham yetarli. Ertaga gaplashsak bo'lmaydimi? Ertalab. Roziman. Ko'rishguncha, ko'rishguncha. Samir, labbay janob, u shu yerda. shu yerda ekanligingni bildi tayyorlanishimiz kerak odamlaringni yig' menda favqulodda vaziyatlar uchun ba'zi qurol aslahalar bor istaganingni tanlab ol abdulqodir qo'rqoq odam biz bilan yuzma yuz kelolmaydi unda nima qila oladi bunchalik mubolag'a qilishga hojat yo'q edi senda biror reja bormi ularni ko'pini o'ldirib o'z sharafimiz bilan jon beramiz yaxshi bundan boshqa yo'l yo'qmi siz ikkingiz orqa eshikka sen turgan joyda havo issiq salohiddin bu tomonda esa havo yaxshi Kolumdan tut. Orqasidan quvib yetinglar. Darhol. Bizga yetib olishadi. Yukimiz og'ir. Kechirasan. İkimizini nazarda tutyapman. Menga yordam qilishni istamaysanmi? Nima qilyapsan? Senga yordam beryapman. shabo men yaxshiman sen yaradorsan og'riq sizlar uchun voz kechishmaydi Qodir meni o'ldirmaguncha bu yo'ldan qaytmaydi samira esa sharqdagi eng yaxshi izqiroblardan hisoblanadi u holda izimizni qo'yaverishsin kelsa kelishsin qavmim oldida hijolatda qoldim bu birinchisi emasku to'g'rirog'i oldin ham mag'lub bo'lganding uyimga yordam so'rab kelganding seni o'ldirish juda yengil bo'ladi bir bosh barmoq bilan bosishdek yengil nima qilyapsan bizga yaqinlashib kelishyapti kuching yetadimi ko'rinishingdan o'lay deb turibsan shunday bo'lsa ham mana man degan odamdan kuchliroqman to'g'ri menda bir fikr bor piyoda yurishga nima deysan tayyormisan Сократ. oddiy hiylamizga chuv tushadi deb o'ylamasang kerak har holda bo'laversin menda unday oddiy hiylalardan hali anchasi bor bo'la qolinglar endi tezroq ketinglar ana kechyapti qutuldik qanchalar aqlli mana meni tabriklasang ham bo'ladi endi men tayyorman qaytib kelishyapti menga jahl qilma lekin reja chakki emasdi ammo muvaffaqiyatsiz bo'ldi mana shuni o'zi jahlku bizni topishdi berkinadigan joy topishimiz kerak eng yaqin berkinadigan joyimizga bir necha soatda boramiz bu yoqqa qayoqqa tezlash rejani amalga oshirishning vaqti keldi o'ylaymanki men o'ylagan narsani o'ylamayapsan o'ylamayapsan Shaboh. Tuzukmisan? Juda maroqli bo'ldi. G'irt ahmoqsan. Ha, sen odamlarni o'ldirib, narsalarni tortib olasan-u. Qanday xursand bo'lishni ham bilishing kerak. <laughs> otang bilan orangizga kelish mumkinlik bo'lganini aytding rejinaldga qarshi kurashayotganimizda bo'ldi menga sizlarga yordam bermasligimni qaytmasligimni aytdilar men qaytdim o'shandan beri bir og'iz gaplashmadim o'shanda hayotimni asrab qolgin nega uyingga kelib abdulqodir haqida gapirib berganimda menga yordam bermoqchi bo'lding nega haqiqiy isming nima edi asl isming seni xayolat deb chaqirish o'zimni jonimga ham tegib ketdi safiya tanishganimdan xursandman safiya odamlardan qattiq jahlim chiqa boshladi topib kelishdi. nima qilyapsan urushga tayyorlanyapman shu atrofda bo'lishlari kerak sergak bo'linglar yarador jangchi eng xavfli jangchidir bu jangga aralashma seni emas meni o'ldirishmoqchi bu yerga seni himoya qilish uchun keldim shuni unutma nega yordam qilishimni xohlamayapsan ular juda ko'p Ularni yengishimiz mushkul. Balki daryoda cho'kib ketishgandir. Bo'lishi mumkin emas. Demak, yarador bo'lmaganingda ularni yenggan bo'larding. Menga nima qilishim kerakligini ayt. Urush boshlanmasidan g'olib tomon aniq bo'ladi. Dushmanni yaxshilab o'rgan, joyini yaxshilab o'rgan. Birinchi zarbani bermasdan oldin reja tuz. Eng nozik joyini top. keyin esa hujum qil urush joyidan oqilona foydalanish g'alaba va mag'lubiyat orasidagi farqdir ko'zlaringni to'rt och va diqqatli bo'l hech narsani ko'zdan qochirma pulni olgandan keyin u pulga nima olmoqchisan Rommel. U o'shani sherigi. Darhol qo'lga olinglar. Oxiri amalladim. uchun jang qilyapsanmi o'qib qizil qotilku. Biz esa yaxshi odamlarmiz. Insonlarga zarar bermaymiz. Uyimni yoqmaganlaringda shu gapingga ishongan bo'lardim. Boshlig'ing qayerda? Abdulqodir qayerda? Demak, hammasi reja bo'yicha yuryapti. Ayni paytda u do'stingni narigi dunyoga jo'natayotgan bo'lsa kerak. jabo seni qo'lga olishimcha oson bo'lmadi lekin kelajakda nevaralarimga aytib beradigan hikoya bo'ldi so'nggi istaging nima xuddi shu savolni senga bermoqchi edim Odatda ovlashning ikki yo'li bor. Birinchi zimdan poylash, albatta ikkinchisini o'zing yaxshi bilasan. Iltimos, menga rahming kelsin. Bir qosh qonimdan kech. Ikkinchi qaytib meni ko'rmaysan. To'g'ri, endi umuman ko'rmayman. Shaboh to'xta, u ham himoyasiz, ham chorasiz ahvolda. Bunday qilma. Nega qilmas ekanman? Men dunyodagi eng vahshiy qotilman. menga o'lim shabohi deyishadi erkaklar mendan qo'rqqanlari uchun tizzasiga urib yig'lashadi sen ham bu narsaga menga yordam berganingda guvohi bo'lgansan sen bunga o'xshagan odam emassan shu uchun ham senga yordam berdim safiya yo'limni to'sma bunday olmayman seni o'zimga o'xshatgan ekanman g'alaba uchun har narsani qilishga tayyor deb o'ylagandim unda noto'g'ri o'ylabsan do'stlaring bilan muomala qilganda hazir bo'l salohiddin dushmanlaring sen o'ylagandan ham ko'p hayotimni asrab qolding nega nega unday Boshqa gap gapirma, aks holda senga boshqacha muomalada bo'laman. sabo seni yoningda qanchagacha berkindi ikki kuncha odatdagidek bizni muammoga solmaslik uchun bizga hech narsa aytmading shu eng to'g'risi deb o'yladim siz ikkingiz mendan xafamisizlar sizlarga hammasini aytib bermaganim uchun uzr lekin tunash uchun biror joyga ehtiyojing bora ha albatta bunisi to'g'ri juda asabbuzorsan yur yur mayli